Akizungumza mara baada ya kufungwa kwa vifaa hivyo vilivyotolewa kwa ufadhili wa Falme za Kiarabu huko katika hospitali ya Abdalla Mzee mkoani, kaimu mganga mkuu wa hospitali hiyo Dr. Saidi Ismail Ali amesema vifaa hivyo vitasaidia kwa kiasi kikubwa katika uimarishaji wa utoaji wa huduma ya magonjwa mbalimbali ikiwemo usafishaji wa figo. Amesema hatua hiyo ya upatikanaji wa vifaa tiba imekuja kufuatia ziara ya familia ya Alfalasi hivi karibuni kwenye hospitali hiyo na kubaini changamoto za vitendea kazi ambazo zimekuwa zikikwamisha utoaji wa huduma kwa wananchi wanaokwenda kufuata huduma, hasa wale wenye kipato cha chini. Na furaha kubwa sana ya kupokea mashine hizi za dialysis. Gharama ya serikali pamoja na wagonjwa ambao ilikuwa wanapata matibabu nje ya Pemba, maanisha Mnazi Mmoja kiasi ambacho inakuwa ni gharama kwao na ni gharama pia kwa serikali. Kwa hiyo ujio wa mashine hizi ni kuonesha kwamba hawa watu watapata matibabu katika sehemu zao husika hapa hapa kisiwani Pemba, na itakuwa tunapunguza yale masafa, gharama za upande wa wagonjwa pia na upande wa serikali. Kwa upande wake, injinia kutoka kampuni ya Crow Health Care Limited Emmanuel Antho ameuagiza uongozi wa hospitali hiyo kuhakikisha wanazifanyia matengenezo kila baada ya kipindi ili kuona vinatumika kwa muda mrefu. Ni vizuri ifanyiwe after every six months kuwe PPM. Every six months na make sure imefanyiwa service na ifanyiwe service inayotakikana. Familia ya Alfalasi imekuwa ikisaidia huduma mbalimbali za kimatibabu kisiwani Pemba, ambapo kwa sasa ipo katika mchakato wa kusaidia ujenzi katika hospitali ya Wete. Nikiripoti Salum Hamad, TV.